Oh. How many boyfriends do you have? Mm, how much do you think? Uh, none. Why none? You have boyfriends, seriously. Do Do you think I have a boyfriend? Yes, gender you're gay. Am I right? Mm. Right, yes. yeah, you are. Are, are Hello. Hello. <laughs> हाँ जी हाँ। भैया क्या कर रहे हो भैया भैया हंसना पड़ता है गलत हो जाता है तू है चुतिया क्यों नहीं नहीं नहीं सोचे मत सब्सक्राइब कीजिए अरे भाई पहली बार साइड कट कटाया क्या तूने Wait, wait. Hey, Hey, hey, you want to what? All people are skip me. Why, Why bro? bro? Hey. Because uh, I am ugly. No bro जो नॉट स्टफ होता है ना उसके लिए उसका बेटा जितना भी गंदा हो ना वो गंदा नहीं होता वो खूबसूरत होता है समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो भाई भाई भाई देखो भाई कितने रुपए लेके तुम अरे बाबा भाई घर लेगा क्या अंबानी के बगल में भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी अरे बाबा I got broads in the Atlanta, just the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. अरे इंडियन इंडियन इंडियन चाचा हाँ भाई हेलो चाचा बड़ा सही नाम लिया भाई तूने अरे भाई है कहाँ कोलकाता इंडियन है कि भाई भाई भाई भाई भाई कोलकाता की लड़कियां यार मैंने सुना बहुत कमाल होती है ये सब क्या देखना पड़ रहा one of that guys Hey, what is it? Hey, oh, what? you're cheating. Where, where is my return gift? Hey. I know you. Wait, I know on, you. On, on, on. I literally know you. Uh, hey, I, I, <laughs> okay, okay, गजब बेइज्जती है one ring and two. I also want three. I also want four. Hold <laughs> on. Hey, you, hey, wait. So long. yes. Ugh. गजब बेइज्जती है Money, you want money? I want money for what you are doing money drugs wait i have a drugs i am also addict of drugs you want <laughs> cocaine is that cocaine ah